Welcome to everyone. Sejam todos muito bem-vindos. It's good to be back here in São Paulo, Brazil. É muito bom estar aqui de volta em São Paulo, Brasil. Yeah. When the mind is asleep and dreaming, quando a mente está dormindo e sonhando, caught up in judgments and distractions, pega em julgamentos e distrações, caught up in addictions of various kinds. Pega em distrações dos mais diversos tipos. It truly is in need of love. Na verdade, ela só precisa de amor. Even though in this world it seems like there are many needs. Mesmo que pareça que nesse mundo existam muitas necessidades. So this weekend we want to go very deep within. Então esse final de semana nós queremos nos aprofundar muito profundamente and release and remove anything in our mind that's blocking the way. E nós vamos é, liberar e remover tudo que tem, que tem na nossa mente que está bloqueando o caminho. So I may share some metaphysical ideas to help us. Então eu vou compartilhar algumas ideias metafísicas para para nos ajudar. But I have discovered that it's the practical application that is most important mas eu descobri que é a aplicação prática que é o mais importante. Many years ago, Buddha taught to empty the mind. Muitos anos atrás, o Buda nos disse para esvaziar a mente. And that is actually the most practical teaching you will ever hear. E esse, na verdade, é o ensinamento mais prático que você pode ouvir. Also, we will talk about how all problems have already been solved. E nós também vamos falar a respeito de que todos os problemas, na verdade, já foram solucionados. And even though this is a fact, it doesn't help you if you are not aware of this. E apesar disso ser um fato, isso não te ajuda se você não tiver consciência disso. So to the human being there can seem to be a complexity. Então para o ser humano isso pode parecer ser muito complexo. But once you go much deeper, you see everything is extremely simple. Mas uma vez que você se aprofunda, você começa a perceber que tudo é muito simples. You may get a glimpse of a state of mind where there are no problems at all. Você pode ter um vislumbre né, de um estado da mente onde você percebe que não existe nenhum problema. Where you just feel this love in your heart and you feel it radiating. Onde você simplesmente sente esse amor no seu coração e você sente isso irradiando. É isso. It seems like there are different personalities. Parece que existe várias personalidades. But in reality, there really is one of us. Mas na realidade só existe um de nós. And all conflicts are just a distraction from this oneness. E todos os conflitos são apenas uma distração dessa unicidade. When you get in touch with who you really are, quando você entra em contato com quem você realmente é, you live a life of joy and happiness. Você vive uma vida de alegria e felicidade. There is a lightheartedness. Existe uma leveza no coração. There is a sense of of just pure joy always in your life. Tem um, um sentido de pura alegria sempre na sua vida. And you see the witnesses to that joy all around you. E você vê muitas testemunhas dessa alegria ao todo o seu redor. And that is our natural state of being. E esse é nosso estado natural de ser. Also this weekend I will talk about a course in miracles. E nesse final de semana também vou falar de um curso em milagres. This is a book that was scribed between 1965 and 1972. Esse é um livro que foi escrito entre o ano de 65 e 72. É, and it comes directly from Jesus as an answer to a prayer. E veio diretamente de Jesus como uma resposta a uma oração. Two human beings joined together and said, "We need help." Dois seres humanos se juntaram e disseram, nós precisamos de ajuda. And this course in miracles came as an answer to a call for help. E o um curso de milagres veio como uma resposta para um pedido de ajuda. Uh, there was a message that came before the course. Houve uma mensagem que veio antes do curso. It said uh, the world is worsening at an alarming rate. Dizia que o mundo estava piorando em um de um nível muito alarmante. And people have been called from all over to help in the plan of, of awakening e pessoas estavam se juntando de todos os lugares do mundo para ajudarem no plano do despertar. So that was in 1965. Isso foi em 65. And now it's 2017. Agora nós estamos em 2017. We have intercontinental ballistic missiles being tested uh, by North Korea. Nós é, temos mísseis <laughs> sendo testados pela Coreia do Norte. Um, we have political chaos. Nós temos um caos político. Uh, threats to uh, the environment. Ameaças ao meio ambiente. Uh, still we have all types of, of conflict that seems to be in the world. Nós temos eh, todos os tipos de conflito que parecem estar no mundo. But all this is simply the ego filter. Mas isso tudo é simplesmente o filtro do ego. When you view the world through the ego, you will see lots of problems. Quando você vê o mundo através do ego, você vai ver muitos problemas. And you also perceive dangers. E você também percebe perigos. And that is why we must clear the filter of our mind. E é por isso que nós precisamos limpar o filtro da nossa mente. Forgiveness is simply releasing this ego belief system entirely. O perdão é simplesmente liberar o sistema de pensamento do ego completamente. But it also means releasing all values of this world. Mas isso também significa liberar todos os valores desse mundo. In the Bible it said that God created the heavens and the earth. Na Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. And so at least the Bible was half right. Pelo menos a Bíblia estava meio certa. God is the creator of heaven. <laughs> Deus é o criador do céu. And the ego made the earth. E o ego fez a terra. The ego made time and space. O ego fez o tempo e o espaço. The ego made the cosmos. O ego fez o cosmos. So everything that is perceived through the five senses. Então tudo que é percebido através dos cinco sentidos, without exception, sem exceção, is a projection of the ego. É uma projeção do ego. And so this is a thick filter that the sleeping mind is looking through. Então esse é um, é um filtro muito grosso que a mente adormecida olha através dele. So it's good to orient our mind into this context. Então é bom orientar nossa mente nesse contexto. Whenever we see the blue sky, toda vez que nós vemos o céu azul, the sunshine, o céu, o sol brilhando, the mountains, as montanhas, the blue ocean, o, o oceano azul, the dolphins and whales, <laughs> os golfinhos e as baleias. Joy to the fishies in the deep blue sea. <laughs> Uh, this is still the ego. <laughs> Isso ainda é o ego. And if we value any aspect of this world, se nós valorizarmos qualquer aspecto desse mundo, it simply means that the ego is still valued. Isso ainda significa que o ego ainda está valorizando isso. But also the ego is a death wish. Mas o ego também é um desejo de morte. The ego is sickness. O ego é doença fear, medo, guilt, culpa, shame, vergonha. Uh, all of these aspects of the ego are part of this death wish. Todos esses aspectos do ego são parte desse desejo de morte. And so, A Course in Miracles is a book to train our mind. Então, o Curso em Milagres é um livro para treinar nossa mente. To see the world in a new way. Para ver o mundo de uma nova maneira. The ego filter is just hatred. O filtro do ego é simplesmente ódio. And we can't expect to wake up to heaven if we have hatred in our heart. E nós não podemos esperar despertar para o céu se nós temos ódio em nosso coração. And for many centuries there has been an awareness that that love is the answer. E há muitos séculos há uma consciência de que o amor é a resposta. Intuitively, everyone knows this. Intuitivamente, todos sabemos disso. But in a practical way, it's hard to experience. Mas de uma maneira prática, é difícil experimentar isso. As long as part of the mind is unconscious. Enquanto parte da mente estiver inconsciente. As long as there are unconscious beliefs. Enquanto estiver crenças inconscientes. And that there is something hidden ainda tiver algo oculto. So for me the key has been complete transparency. Então para mim a chave tem sido transparência total. That is the fastest way to undo the ego. Essa é a maneira mais rápida de desfazer o ego. Hide nothing. Não esconda nada. Be embarrassed about nothing. Não tenha vergonha de nada. Be completely open and direct with everything seja completamente aberto e direto com tudo. Uh, that's one of the things I really enjoy about Brazil. Uhum. Essa é uma das coisas que eu realmente gosto do, a respeito do Brasil. I really feel there is a sense of openness. Eu realmente sinto que tem um sentido de abertura. Not so much hesitancy or shyness. Não tem muita é, retidão ou timidez. It's like giving yourself permission to be bold. É como se você desse permissão a si mesmo para ser, para se expressar, para. To really speak your mind. Para realmente falar o que está na sua mente. To not hold back. Para não segurar nada para si. I just love it when people are that direct with me. Eu simplesmente amo quando as pessoas são assim diretas comigo. Even when they scream and shout at me, I just feel so good mesmo quando elas gritam e berram comigo, eu me sinto muito bem. I know it's so healing. Porque eu sei que é muito curador. I say, That's good. Bring it on. Bring some more. Eu falo isso é muito bom. Vem, vem, traga mais. <laughs> Dê yeah. mais. Because I have been over to uh, communist China many times. Porque eu já fui para a China muitas vezes. Where there's a lot of repression and the government is hiding things onde tem muita repressão, o governo esconde muitas coisas. And people have convinced themselves they have to be very quiet and shy. E as pessoas convenceram a si mesmas que elas precisam ser muito silenciosas e tímidas, quietas. Otherwise the government may find out. Porque de outra forma o governo pode descobrir. Or if they tell someone, they may tell the government. Porque se eles falam alguma coisa para alguém, essa pessoa pode contar ao governo. And hiding is never good for spiritual awakening. E esconder nunca é bom para o despertar espiritual.